Привет, друзья! Итак, приближается 8 марта, день, когда все женщины нашей необъятной страны гуляют от рубля и выше. Ну а мужчины что? Известно, чечеточка по карманам и известное дело подарки. Вот и я тоже поднапрягся и заготовил для женщин свой подарок, разумеется, музыкальный. И опять у меня в качестве подарка песня. Помните, была недавно Масленица – Песня такая, «Масленица». Масленица – праздник, еще продолжается, это тоже подарок в ваших руках. Ого! <laughs> Сколько подарков! Все вы можете подарить своим друзьям и любимым женщинам. Просто делитесь в Ютубе на разных ресурсах. Итак, убойный номер, надеюсь, поднимет ваше настроение, и многие из вас этот фильм посмотрят несколько раз. И я в этом даже не сомневаюсь. С праздником вас, дорогие женщины! Любви, счастья, удачи, обаяния, здоровья и вечной молодости! Ура! <laughs> Смотрим и дарим этот бренд всем без исключения. Пожалуйста! my buddy. wash my face